क्या किया तूने वो कुछ कैमरे को पप्पिया दे रही थी मैं पीछे जाके कर कैमरे को पप्पी से बहुत बात करती हूँ टीना no. no. हीरोइन ही पैदा हुई थी क्या नॉर्मल नहीं हुई थी नो आइडिया मैम कुछ कुछ होते नहीं हीरोइन हो गई क्या बेटी हो गई बेटी हो गई हीरोइन हो गई हीरोइन हो गई <laughs> ऐसे बहुत सारे हैं इस घर में मुबारक हो आपके घर आपको नखरा हुआ है <laughs> <laughs>